Hello，大家好，我是金英老师，欢迎大家收看本次的节目。在我们开始之前，请新朋友务必要在下方帮老师按下订阅小铃铛、加赞，这样老师更新视频的时候，你才能够在第一时间收到通知哦。 首先，让我们来看一下，在今天的节目，我们会是针对西元二零二零年阳历十月份的生肖运势，针对这几个生肖——生肖属马、属羊以及属猴的工作、财运、感情以及健康的部分做提点。接下来，我们先针对属马的朋友，在这个月你们走的是山河堆望以及任见的月份，听起来是不是相当的精彩呢？ 这吉中带凶，但是您不用太过的害怕，因为在这个月份有这个天姐的这个星数呢，在您的身边帮助你，所以大部分的事情都能够逢凶化吉。因此，在这个月令呢，您的排行呢是第二名哦。在工作运的部分呢，要注意一下，因为人红就会是非多了，所以在这个月呢，老师建议你呢，就是。 多做，然后少说，少评论，少去参一腿，这样子会是比较好的。沉默是金，请记得老师给你的这句劝言哦。在工作的部分，这个月的运势是小吉的。再来呢，在财运的部分，属马的朋友在这个月是属于点点吃三碗公，也就是我们台语的部分。 的意识呢，就是你是默默的做，默默的拿，因所以你可以想象你可能入袋的奖金会有多少了吧？那我们都说了一句话，才不要露白哦。所以属马的朋友，在这个月，您只要沾沾自喜的让你的奖金入袋就好了。那奖金入袋的时候呢，为什么要说沾沾自喜就好？因为你可能实际拿的并没有非常的多。 因为你可能要分一些东西出去，或者是你本来预先有支出了，那你要把它支付出去，所以呀，你只是高兴在脸面上，但是实质上并没有那么的开心。因此，在这个部分呢，财运是属于中平的哦。但是，老师还是劝我们属马的朋友，还是要再接再厉才可以呢，让你在下下个月的时候。 还是能够维持相当的财运水准。再来呢，在感情的部分呢，属马的朋友，如果你是属于刚发芽的感情，就是还在属于有一点暧昧状况的部分，请你要好好的去审核一下这个对象是不是真的一个适合的对象。小心要提防，在这个月可能会碰到爱情骗子，或者是他真的不是很真心的，可能是属于两。 就是脚踏两条船的那种对象，所以请务必要小心哦。那如果是您是有家庭的，那请你们一定要学会沟通，不要都是默不吭声的，就觉得我默默的做就好了，放在心里就好了。你放在心里，谁会知道你在想什么？属马的朋友，请学会把心里话说出来，坦然一点的面对自己，面对对方，好吗？另外，如果 还在有一点有达之上的，不要太消极，好，也不要太被动，不然的话呢，可能这个对象呢就会被别人追走喽。所以呢，属马的朋友在这个月，你的感情的部分呢，这个运势是属于小凶的，请你们要采取一些防御的措施了。再来就是健康运的部分哦。 如果呢，您是属于混合性肌肤的朋友呢，请务必要注意了，尤其在换季之余呢，你可能会有一些比较容易会有这个干燥的状况啊，或者是脱皮啊、红痒啊，请务必呢，这个皮肤要开始要注意保湿，好，会可以呢，那个就是涂一些保养品，或者是多敷一些面膜，那适时的去做一下调整你的这个，呃，每天呢早晚用的保养品会是比较好的。 那再来呢，在这个月份呢，你会发现你的胃口会是大开的。你注意一下，要平衡你的饮食，也就是我们的蔬果所摄摄取的这个分量，还是要均匀哦，不然你的肠胃可能会不太适应，好吗？再来呢，让我们来看一下下一个生肖呢，是我们属羊的朋友。属羊的朋友呢，在这个月份呢，他们逢的是无恩的月令。 那无恩的月令会代表的是会比较无力，因为很多时候你做很多事情，别人可能会不太领情，甚至你都不晓得你是为了什么而做，你会有比较重的无力感。针对个人而言，很容易会有这样的一个状况。那所以呢，你在这个月的运势排名呢，真的就是落谷底了，是在第十二名的。没有关系，没有关系，我们下个月会更好的。 那在工作运的部分呢？属羊的朋友呢，在这个月虽然个人上面会比较无力哦，在整体的这个 team 的上面，你会觉得好像被漠视的的这个感有点重。没有关系，老师教你一个方式，就在这个月份选择当一个无名小将吧。那你要学会转练，就当做你在这个月份你是在练功，就像我们玩游戏一样，在升级自己。升级什么呢？升级自己的实力。 不是升级你的人工哦，而是你可以在这个月份没有人的干扰之下，好好的做你要做的事情，知道了吗？要把你的这个念头做一个转换，那这样子，我们的工作原本的凶运就可以转为中平喽。再来呢，在财运的部分哦，属羊的朋友，因为你的工作的运势呢是属于本来是属于凶的嘛，所以呢，代表你的欲望啊、动力相对的都是有受到联动的，会比较弱、比较低。 欲望低，相对财运，也就是很平、很低、很弱，所以呢，这个财运的部分呢，也就是平的啦。那如果你想要呢，能够让你的财运呢，荷包能够再好一点、再厚一点，别那么扁，那当然你的工作的话，一定是要再更加的积极一点了。不过，老师当然会不劝你不要在这个月份去硬碰硬，因为对自己的信心呢，会是太大的一个磨合。我们不要在不对的时候去做磨合，是吧？ 而在感情运的部分呢，如果你在这个月份呢想要有一个可以谈心的对象，请你务必要先让你的磁场可以有所转换。你如果觉得这样子一个很这个容面呢是非常的忧愁的面孔，异性会看得上眼的话，那你就错了。所以，请一定要让自己呢是一个让人家很觉得看了就会很欢喜。 至少要很善言的一个状况，那这样子对方才会愿意在你旁边多待久一点嘛。如果你总是像一个上家犬一样待在你旁边三秒钟，人家都想跑吧，是不是？好，所以呢，一定要转换磁场，不然就是缓一点再去做这个追求动作，不然对的对象也会先跑了，好吗？好，不然的话，就请你呢一定要在适当的时机再去提出。 这个是这个追求的动作。那另外呢，针对如果你是已经有对象的朋友，或者是已经有家庭的朋友，请务必呢要把这个对方的这个立场呢，要做交换的一个对兑换的一个立场去做思对兑换思考。呃，要为对方去做角色的兑换的这个假想，不要就是。 因为可能你心情很烦躁，你想说我要自己一个人，然后你就闷不吭声的消失了，这样是不好的。请你要说出来说我需要有一个人有独处的时间，这样才是一个基本的尊重，或者至少要解释说我等我想要说的时候我再说明，这样对方才比较能够理解，不会再一直继续的追问，好吗？那这个呢，感情的运这对属羊的朋友在这个月份是属小凶的，如果你可以适时的去。 这个兑换角色，然后在对的时间点再去做这个告白的话，那这个小胸的力道呢就会比较减弱一些了。至于在健康运的部分哦，因为我们在这个月呢心情比较容易会有莫名的起伏跟郁闷的感觉，所以老师会建议可以多吃一些轻食啊、沙拉、水果，那或者是你喜欢吃的东西，这样子可以让自己。 呃，除了有被打气的感觉，那再来就是也可以让自己真实啊，还有在这个月，能够让自己可以健康呢的这个运势可以提高的方式，就是要笑脸，哈，笑口常开，啊，这样子的运呢才会再更好一点，才可以至少有维持基本的平运哦。接下来呢，让我们来看一下是针对。 生肖属猴子的朋友，那属猴子的朋友呢，在这一个月令呢，逢到的是拉拔的一个状态。那拉拔的看起来哦，感觉就好像是不是有一个牵扯的一个对对应关系？其实呢，它代表的是什么呢？在这个月份，很考验你的耐力、体力跟心力，不管是在工作上、体力上，或者是感情上，都是一样的。 在这个月呢，你的运势排名哦是第九名。在工作运上面哦，会有碰到很多的改改变哦，可能会觉得这个月怎么样开好多的会，开不完，还觉得会有越开越不会。然后呃，别人给你好多的建议啊，要修改的地方好多，然后需要磨合的东西很多，不管是在人际方面、感情方面也一样，然后默契要培养的地方也好多。 然后耐心，也请你在这个月份要提高多一点，因为有这么多的需要去拉拔的地方，就像我们在，呃，有这个拉力赛，哈，两边在这个拔河一样，所以请你呢要多一点的耐心。那在这个月，请务必要做一件事情，就是要多多的去，呃，有这个耐心去做很多的修正，然后不断的去修正跟接纳。 因为呢，修正跟建议呢，他们就像两面刃一样，你只要去接纳，还有接受，然后放下你的这个自尊心，那你可以让自己学习到更多，而且可以变得更好。那这个可以让你的工作运呢，会变成大吉。那如果你不愿意去放下的话，那你的工作运势呢，就只会呈现在小吉的状态，而且你会觉得自己的心会。 非常的疲累，所以只要你愿意放下转念的话，属猴子的朋友在这个月工作运呢，就可以这个坎就会过得比较顺一些喽。那至于在财运的部分呢，在这个月呢会有进有出，那相对的要支出的也会比较多，所以请你要去衡量一下日常支出的开销，要列一下，然后是不是常态必须要支出的，哦就可以缓一下。那再来呢？ 呃，能够有赚就会有花嘛。那我们也不是要当貔貅，所以只要你是适当的消费，是正常的消费，我们去消费是无妨的。呃，不过还是要去规划。那至于呃，如果你是已经是属于那个中年的猴属猴子的朋友们呢，请你务必要开始去做一些长远的理财规划。 呃，在保险上面，或者是教育基金上面，甚至是退休金上面，不要所有的钱财都是变成是流水财，那这样子会对你们是比较好的，因为你们现在已经差不多到了一个一个点，是你们必须要做一些财务的配置的时间点了。那在财运的部分呢，在这个月令啊，走的是平运。那至于在感情的部分哦，在这个月呢，你会觉得。 比较容易，不管是你对别人，或者是你想要别人对你哦，就是有耍嘴皮，甚至或者是想要被聊，或者是想要聊别人，都很容易陷入这样的一个 atmosphere。所以这个月的公式呢，都很容易透过这样的模式起作用。因为属猴子的朋友在这个月非常非常的想要被爱，啊，所以某个程度上。 就像是散发了这个想要被爱的费洛蒙一样哦，满身的散发出的魅力跟这个吸引力。因此呢，在感情的运势，他们的这个 push 是相当的强的。因此，他们的运势是急的。不过呢，要注意一下哦，就是不要滥情。在健康运的部分呢，属猴子的朋友的上呼吸道相关的。 呃，疾病呢要特别去留意一下。那尤其是如果你本身就有，比如说我们有鼻子过敏啊，或者是有气喘、感冒的，在这一个月令呢，就特别容易会有交叉影响。那你就会不知道到底是哪一个问题，因为你可能鼻子同时过敏，然后好发了，好发了感冒，然后又气喘，那它是综合的一个症状。那这样就会比较麻烦，因为它会好的比较慢。所以，请你务必要做好一下你的这个。